हेलो गुड मर्निङ साथीहरू नमस्कार सबैजनालाई आज म चाहिँ एकदम ऐतिहासिक ठाउँमा आइरहेको छु पछाडि देख्दै गर्नुभएको ब्रा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ काने पोखरी भन्ने ठाउँको काने पोखरीको पनि पोखरी हो यो भित्र होइन यो भित्र चाहिँ एउटा का कानको सालिक बनाएर अनि चट्टसँगले पोखरी छ त्यही भएर यहाँको ठाउँको नाम पनि काने पोखरी रहन गएको भन्ने चाहिँ पुरानो बुढापाकाको भनाइ छ तपाईँहरूलाई म कानको मूर्ति जुन काने पोखरीमा भएको पोखरी र मूर्तिसहित एकै ठाउँमा भएको हुनाले काने पोखरी रहन गएको हो त्यही भएर म तपाईँहरूलाई काने पोखरी देखाउँछु होइन यो अगाडिबाट यताबाट आउँदै गरेको चाहिँ ठाउँ यो चाहिँ काने पोखरीबाट आउने हो सट्ट काने पोखरीबाट आएपछि यो आइतबार जाने बाटोमा यहाँनिर एउटा कानको मूर्ति बनाएको छ यो कसले बनाएको हो कहिले बनाएको हो होइन कस्तो छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु एकदम राम्रो लाग्यो हाम्रो ठाउँ होइन म जन्मेको तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो अस्तिको भिडियोमा मेरो चाहिँ घरको भिडियो मैले बनाएको थिएँ हेर्नुभएको थिएन भने माथि सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ आई बटनमा क्लिक गरेर यो चाहिँ काने पोखरी हाम्रो ठाउँको गा हाम्रो गाउँपालिकाको नाउँ पनि काने पोखरी नै हो होइन काने पोखरी वडा नम्बर छमा पर्छ हाम्रो र यो चाहिँ एकदम ऐतिहासिक ठाउँ काने पोखरीमा भएको पोखरी यता देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ कान देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आजसम्म देख्नु पनि भएको थिएन होला यो कानको मूर्ति यसरी कसैले बनाएको देख्नुभएको छ काहीँ कतै भने कमेन्ट गर्नु होला होइन जसले भएको छैन देख्नु भएको छैन भने पनि तल कमेन्टमा देखेको थिएन भनेर कमेन्ट गर्नु होला होइन जति पनि जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँहरूले कसले हेर्नु भएछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनेछु त्यो भएर यो चाहिँ कानको मूर्ति भयो होइन यो यतापट्टिको चाहिँ पोखरी त्यही भएर कानै पोखरी कानको पोखरी काने पोखरी भएको हो एकदम राम्रो लाग्यो है मलाई चाहिँ ल ल यो चाहिँ एकदम ऐतिहासिक हो यो काने पोखरीको नाम गाउँपालिकाको नाम पनि यही कारणले रहन गएको हो पुरानो चाहिँ एकदम अलिकति फरक खालको थियो र यो अहिले चाहिँ एकदमै काने पोखरी गाउँपालिकाले बजेट हालेर एकदमै यो अहिले चाहिँ मूर्तिसुर्ति बनाएर एकदम राम्रो बनाएको रहेछ ल दामी लाग्यो है तपाईँहरू सबैजनाले कानको मूर्ति काहीँ कतै देख्नुभएको थियो थिएन तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है कतिजनाले कानको मूर्ति योभन्दा अगाडि देख्नु भएको थियो सबैजनाले देख्नुभएको थियो भने मैले देखेको थिएँ भनेर यो ठाउँमा देखेको थिएँ भनेर कमेन्ट गर्नु होला होइन नदेखेकोले पनि मैले देखेको थिएन फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गर्नु होला मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यो ठाउँ हामी पहिले पहिले यो ठाउँमा चाहिँ गाई बस्तुलाई घाँस होइन बाख्रालाई घाँस काट्न आउँथ्यौँ अहिले चाहिँ यो एकदम पर्यटकीय रूप पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विश विकास भएको रहेछ एकदम राम्रो लाग्यो म पनि यहाँभित्र जान्छु होइन हाम्रो भाइभित्रबाट दामी दामी हिरोको पोजमा दिँदै हुनुहुन्छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ के छ ठिक छ कस्तो लाग्यो काने पोखरी यो चाहिँ दामी लाग्यो है मलाई चाहिँ मेरो मामा यहाँ काने पोखरी रमाइलो भए पनि म चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ यसरी पसेको थिइनँ यो कान बनाइसकेपछि चाहिँ म एकदमै खुसी लागेको छ अब नयाँ ठाउँ नयाँ ठाउँ नयाँ रमाइलो भ्रमणमा आएको जस्तो फिल भइरहेको थियो एकदमै राम्रो छ भाइ ल चट्टसँगले त्यही त चट्टसँगले अब यहाँ यो डिलमा बसेर होइन चट्ट यो चाहिँ डेटिङ डेटिङ आउनलाई पनि उपयुक्त ठाउँ जस्तो देखेँ पर देख्दै हुनुहुन्छ होइन भिडियोमा देखिन्छ कि देखिँदैन पर होइन साथीहरू दुई चारजना अङ्गाल मारिराख्नु भएको छ सायद को हुनुहुन्छ उहाँ उहाँहरू पनि एकदम मित्रतालाई प्रगड बनाउनलाई यो ठाउँमा आउनुभयो होला डेटिङ होइन अब डेटिङ भन्नाले डेटिङ भन्नाले सबैजनाले नराम्रो रूपमा पनि नदि नलिदिनु होला डेटिङ भन्ने बित्तिकै नराम्रो हुँदैन होइन एक अर्कालाई राम्रोसँगले चिन्ने मौका हो होइन जो पनि हुनुहुन्छ दुईजना एकअर्कालाई चाहिँ एकअर्का बिचमा चाहिँ अट्र्याक्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरू दुईजना चट्ट कुनै ठाउँमा बस्यो बस्यो र हाम्रो आफ्नो बारेमा राम्रो गफ गऱ्यो त्यसलाई चाहिँ डेटिङ भनिन्छ होइन अब अहिले डेटिङ भन्ने बित्तिकै जङ्गलमा भन्ने बित्तिकै नराम्रो सोच्ने पनि बानी छ होइन त्यो भएर नराम्रो नसोच्नु होला डेटिङ भन्ने बित्तिकै नराम्रो हुँदैन डेटिङ पनि अब विभिन्न खालको हुन्छ अब कोही त्यस्तै खालको हुन्छन् होइन सबैको ठेका त हामीले लिन सकिँदैन त्यही पनि अब डेटिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ नराम्रो हुँदैन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है तपाईँहरूलाई के के लाग्छ होइन ल सबैजना जति पनिले एकदम भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानल युट्युब ने युट्युबमा निश्चल नेपाल च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है ल यो चाहिँ कानेपोखरी भन्ने ठाउँमा यो चाहिँ ऐतिहासिक ठाउँ हो है यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो अब आफू जन्मेको ठाउँ त सबैलाई राम्रो लागिहाल्छ होइन त्यही पनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो ठाउँ सबैजनाले भनिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला है ल ल भाइ भाइ साथीहरू होइन अब म चाहिँ छुट्टिन चाहन्छु म चाहिँ अब इटरी जाँदैछु इटरी पुगेर होलीको विशेष अब टिकटकमा लाइभ पनि गर्नेछु ल सबैजनालाई भाइ कहाँबाट आएको हो हजुर हामी यहीँ तल रमाइलोबाट रमाइलोबाट यहाँ चाहिँ अनि के साथीहरूसँग भेटघाट ए घुम्नु मात्रै हो ल ल ल हाम्रो पनि मेरो पनि घर बिहिबारे हो हामी पनि है म इटरी बस्छु अनि अब आफू जन्मेको ठाउँ हुर्केको ठाउँ होली खेल्न आइयो होली खेलेर अघि हाम्रो ल ल धन्यवाद तिमीलाई पनि एकदम ह्याप्पी होली है ल साथीहरू सबैजनाले यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो होइन ल सबैजनालाई बाई बाई अब म तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँको जानकारी चाहिँ दिँदै जाँदैछु सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला है त ल बाई बाई